एक रोशन मुस्तकबिल का सफर जो मुंसलिक है काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज से अर्थ लिंक डेवलपमेंट्स और जमीन डेवलपमेंट्स का एक शानदार मंसूबा Grande Palladium Islamabad Bahria Town phase four paradise commercial area की मेन लोकेशन पर वाक़ जीटी रोड से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर सिविक सेंटर से दो बहरिया फेज सेवन से पाँच और रावलपिंडी सदर से 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़ खूबसूरत अपार्टमेंट्स आलीशान कमर्शियल शॉप्स, कियोस्क और रेस्टोरेंट्स, हर तरह की फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज के सेंटर में वाकई elegant commercial atrium separate cargo and passenger elevators valet service के साथ साथ dedicated basement parking 24/7 security and surveillance system से तहफ़ का एहसास रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां अगले चंद सालों में high capital gains expected easy payment plan की फैसिलिटीज से भरपूर फायदा उठाएं और इन्वेस्टमेंट के लिए अपने यूनिट की बुकिंग फौरी करवाएं Grande Palladium extra shopping bespoke living